Mige bederatzeron dalaro urtera urteraino mungia kosta herria zen. Basorda eskala mendebaldeko biztaiko dagoen kala txikia da. Naiz eta lemoiz eta bakio artean izan, badi hau mungiarren enklabea zen kostaldean. 2000 marrean bukatu zen basorda zen desanexio prozesua eta hortik aurrera lemoizko udalak hartu zuen bere esku. Baina kala txiki honek badu bere historia, Mila deratzen da irurgita deratzi urtean, Frankoren Energia Plan Nazionalaren barnean, baso ordezen bi erreaktore nuklear eraikitzeko proiektua martxan jarri zen. Naiz eta mungiako eta lemoizku udala kontra jarri. Udalen arabera eraikuntzak ez zuen, zegokien eraikuntza baimenik, eta nekazal lurraldean zegoen kokatuta. Eraikitzak ez zegoen zentral nuklearra, migoi bat biztan lezuen bilbo handitik, hogei kilometrora baino zegoen, asko eta asko izan ziren, lemoizko zentralaren kontrako protesta. Mila bederatzere honda irurogita meretzi urtean, etak bere egin zuen mugimendu antinuklearra. Eta hiru zentraleko langile hil egin zituen. Mila bederatzere honda erogita eraikuntza gelditu egin zen, eta zentrala atentatu berrien beldurrez esitu egin zen asko izan dira mila bederatzenan da laro lemoizko zentralaren aztertu diren proiektuak, ziklo kombinatuko zentral bihurtzetik, energiaren parke tematiko izatera, guzti guztiak bertan bera Gaur egun, Euskaldunen borroka pasifista eta baita etaren ekintzago horatzeko estatua erraldoia dugu.